うん。 वही काम हाँ और गांव में नौकरी मिलना प्लम्बर वहाँ पर काम ढीला पड़ने की वजह से आना पड़ा बाहर अच्छा तो गाँव में तो जिंदगी से तो हवा ज़्यादा अच्छी है तो भोजन तो भी लेकिन गाँव गांव में जब देखभाल करने वाले हैं हाँ तो हम सोचे बेरोजगारी में आके क्यों बैठेंगे चलते हैं बाहर बिल्कुल फिर यहाँ पर आ गए हाँ। ड्यूटी कर रहे हैं बिल्कुल बेरोजगारी की वजह आप यहाँ पर आ चुके हैं ना हाँ, हाँ। दो महीने काम करते हैं वो ये लोग भी है वो शायद डेढ़ साल दो साल तीन साल काम करते हैं साल भर डेढ़ साल सीख जाते हैं हाँ उसके हाँ। बाद कहा जाते हैं अच्छा साल में एक बार दो बार यहीं पर रहता हूँ हमेशा गाँव जाता हूँ तो एक महीने दो महीने के लिए एक महीने दो महीने के लिए थोड़ा सा आराम करने के लिए आराम की वजह से घर का हालचाल लेने के लिए अच्छा। और उसके बाद वापस चलाते हैं लेकिन प्लम्बर का काम नहीं करते इस दो महीने में क्या करें वो वहाँ भी छोटा शहर है हाँ जिसमें मिस्त्री इतना ज़्यादा हो गया प्लम्बर का हाँ, हाँ। वहाँ काम एडजस्ट नहीं हो पाता था अच्छा काम न मिलने की वजह से हमें आना पड़ा नहीं तो हम वही अपना गुजारा कर लेते आप यहाँ पर अकेले नहीं हम लोग यहाँ तो पाँच आदमी है अच्छा पाँच आदमी है वो दादा है सच्चा है भाई आपका परिवार से हाँ भाई है चाचा है आप एक बार आपका काम दिखा सकते हैं आप क्या करते हैं हैंड प्रेस में जानते हैं ये माल कहाँ जाते है इसके बाद आप काम करते हैं इसके बाद थ्राक ये माल लेते हैं और कहाँ जाते हैं हाँ। मैं हमारा काम है बस माल निकालना और मालिक को हवाले करना हाँ सर ये क्या हो सकते हैं तो गाड़ी मारुति के सामान मारुति के लिए ना तो आप मारुति सुजुकी में काम करते हैं लेकिन सही मजदूर मारुति सुजुकी में तो तीस हजार मिलता है और आप मारुति के लिए काम करते हैं क्या करेंगे उसका फीस तैयार करके दे रहे हैं हाँ। अब हम लोग नहीं तैयार करेंगे तो मारुति बनेगी कैसे हाँ, तो वो दरवाजा जोर है ना हाँ। दरवाजा कूना हाँ, हाँ, दरवाजे का हाँ हाँ तो आप ये माल कहाँ से देते हैं कहाँ से वो ये ये डी डीएस गोइनी है ना हाँ हाँ डी अठासी अच्छा उसी से आता है दूसरे का खाना है हाँ कंपनी का काम होता है अच्छा तो ये माल यहाँ पर आ, आने वाला है और आप लोग तो इस माल कलर चढ़ाते हाँ कलर हाँ ठीक है आप कितने आप कितने कितने घंटे काम करते हैं रोजाना बारह घंटे काम बारह घंटे काम करते हैं हाँ। और और आपके तबीयत के लिए ये काम कैसे नुकसान करते हैं नहीं नुकसान तो नहीं करते नुकसान कर नहीं करते लेकिन कोई असुविधा है वो काफ़ी बदबू है काफ़ी हाँ। तो आवाज़ है ना हाँ। तो इसके अलावा बदबू है आवाज़ कुछ नहीं हाँ कुछ नहीं आप तो बारह घंटे काम कर रहे एक दिन छुट्टी है हफ्ते में हफ्ते में एक हफ्ते में एक छुट्टी तो महीना में आम आमतौर पे आप कितने मिल सकते हैं महीना में वेतन तनख्वाह वेतन तनख्वाह है हमारे पैंतीस सौ पैंतीस सौ ये आप दिखा सकते हैं ये आप क्या बनाते हैं एक बार दिखाना दीजिए हाँ अब ये माल बन जाता है ये तैयार है ना ये समातो है और ये तैयार नहीं है ये वाले ये हाँ। तैयार नहीं है तैयार हाँ हाँ ठीक है अच्छा हाँ हाँ और हाँ शुक्रिया बस आप और हाँ, थोड़ा सा बात करना चाहती है आप कब से यहाँ काम करती है कब से कितने वक्त कितने तो- दिन हो गए काम करते हुए तीन महीना हो गए कितना हाँ? महीने तीन महीने अच्छा कितना महीने बोलो तीन महीने तीन तीन महीने हुए हैं काम करते हुए और आप भी बारह घंटे काम करते हैं अच्छा और आप ये आपको ये काम कैसे लगता है साख्त है साख्त काम है